you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita berjumpa kembali pada video kali ini ya. So, ada lagi unboxing dan sebelum unbox tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kalau anda sudah subscribe kepada channel kami dan kalau anda baru saja menjumpai channel kami ini, so saya mengucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe ya. Okey, jom kita mulakan apa yang ada pada hari ini. Baik. Ha, kotak hitam. So nampak menarik eh. So brand dia daripada LDT walaupun saya tak jumpa lah LDT di mana-mana tetapi memang dia adalah LDT. LDT punya HK416A5. Oh, e panjang. E A5 lah kita panggil ya. Alright. So HK punya e A5 daripada LDT dan model ini bukan complete set. Dia cuma adalah kits artinya anda perlu pemasangan dan juga perlu tambah sesuatu kepada dia lah. Uh, setahu saya dia memang tak ada gearbox dan macam tak ada benda lain lagi. So kita lihat apa benda yang ada dalam kotak ini. Tetapi ini memang premium bangsawan ataupun apa-apa yang anda nak panggil lah. Dia bukan benda murah-murah ya. Alright, jom kita lihat dulu eh. Jeng, jeng, jeng. Wow. Okey. Macam lah kita semua nampak kan. Mula-mula dia dah ada catalog. Consider catalog lah ni. So ha, jumpa pun brand LDT. Dia punya logo. Di luar dia tak berani letak pun. Letak dalam je. Tengok sekarang China. <laughs> Hai. Okey. Heckler Co. So kalau anda boleh nampak inilah rupa A5 lah. Inilah rupa A5. Belakang ni kosong tak ada apa. Okey, ni ada satu protective layer lah ada macam span. Ha, nampak. Kita punya A5. Tetapi dia bukan satu layer saja eh. Dia ada lebih daripada satu layer. Ha. Di sini yang kita boleh nampak receiver lah. So receiver kali ni memang uh, consider istimewa lah. Dan untuk kits yang ni sebenarnya saya boleh panggil dia full metal. Kecuali beberapa part saja yang bukan metal. Yang lain memang semua metal. Biasanya unboxing kita akan bagi tahu mana yang metal, mana yang metal, mana yang metal, mana yang metal, mana yang metal kan. Ha, untuk model yang ni kita bagi tahu mana yang nylon sebab metal dia banyak sangat. Okey. Sebelum saya perkenalkan satu-satu piece, kita tengok dulu. Ini layer pertama ah, tingkat pertama. Ha, okey, selepas tingkat pertama dia ada lagi. Ha, anjing saya menyalak tau. Dia ada satu lagi. Ha, ni. Satu lagi. Sekali lagi. Dan juga protective layer. Satu kali lagi. Ha, ini yang kedua. Layer yang kedua. Okey. Wow. Cantiklah barang dia. Okey. So, ini layer yang kedua. Wah, dah pecah dah ni. Dia punya. Okey. Tak apa. Alright. So ini layer pertama dengan layer kedua ah. Boleh nampak kan? Layer pertama dan layer kedua. Alright. So di sini inilah apa yang ada. Kalau anda perhatikan uh, ini aksesori lah. Ini accessories dalam kotak ni woi, berat woi. <laughs> ada berat woi. Okay, Tak apa tak apa, kita tengok macam ni dulu. So, oh. Ini satu ketul ni CNC ya. Wah, bunyi dia. <laughs> Menarik gila. Alright, macam ni lah. Kita tukar angle. Lepas tu kita tengok secara lebih detail lah. Jom. Okay, so inilah kita punya LDT A5 Kits lah. Saya panggil Kits lah. So, seperti yang anda lihat, memang di sini ada dua barang yang kekurangan lah. Secara jelas, anda tak nampak Mac ya. Eh. Mac tak ada Elite-elite tak ada Lepas tu tak ada gearbox So kosong lah tak ada gearbox Dan ada ni satu ni apa Nanti saya tunjukkan dia punya uh, part-parts lah Dia punya screw ke, dia punya spring ke, dia punya part-parts ataupun mag release semua tu Yang untuk pemasangan yang ni lah okay. So kalau anda lihat semua sini Rata-rata memang daripada uh, metal lah Aluminium, alloy semua tu lah tetapi uh, yang tak ada inner barrel pun rasanya tak ada lah inner barrel. Ha, inner pun tak ada inner barrel. Inner barrel Mac dengan dia punya panggil apa? Uh, gearbox tu lah. Kalau dilihat kan di sini yang nylonnya, saya ceritakan nylon je lah yang lain semua metal. Nak panggil full metal pun boleh. Full metal tetapi ha, ini ha, hand grip hand grip ni memang daripada nylon. Lepas tu dia punya bud. Bud lah, bud yang ni saja yang nylon. Kalau yang belah dalam ni uh, dia punya buffer tube tu memang metal. Jap. Okey, tarik buffer tube sikit. Okey, sangkut pula. Janganlah. Dia punya buffer tube ni memang daripada metal, cuma ni lah part ni yang daripada uh, nylon dalam tu dia ada screw dengan yang penahan tu that's why dia ada bunyi belakang ni rubber yang keras agak keras lepas tu apa lagi yang uh, nylon ha, yang dust cover tu nylon selain daripada tu uh, ini part bawah ni bahagian bawah lower receiver ni nylon tetapi top receiver ni daripada alloy lah ha, top receiver Ah ini nylon bawah nylon atas top receiver memang daripada metal. Ha tengok detail dia sikit. Uyo. Cantik oh. Dan seketul ni memang daripada daripada CNC lah metal. Ini saya tak sure nak panggil apa. Tengok kualiti dia. Hmm. Wow, cantik. Ini outer memang daripada besi, seketul ni besi. Muzzle head berat memang daripada besi. Ini bahagian depan aku. Panggil apa saya pun tak pasti tetapi memang daripada metal dengar. Ini end sight daripada uh, untuk belakang. okay, daripada metal juga. Dan di depan ni dia sudah ada iron sight lah Memang consider built in iron sight lah ha, Ni pun daripada besi metal Banyaklah metal dia ha, charging handle metal dan kita lihat pula apa yang ada dalam ni eh. uh, so memang tak akan ada pemasangan untuk video yang ni dan juga tak ada FPS testing lah kalau anda nak lihat pemasangan semua nak tengok FPS testing kan itu kerja daripada technician kita lah ha, boleh lah Uh, layari channel AJ mode lah tu memang sifu kami ya so anda tengoklah di channel yang tu sebab Sean ni bukan tahu pun pemasangan <laughs> Siap lagi nak pasangkan gearbox semua kan So gearbox yang uh, boleh masuk LDT version kedua punya Ataupun uh, LDX lah Yang dia punya version terbaru So kotak ni dia untuk aksesori lah Satu pack ni aksesori Banyak betul aksesori dia So saya try keluarkan Cuma anda lihat sajalah aksesori dia ya Saya takkan buka packing uh, satu satu lah. Saya cuma tunjuk macam tu je Wah, penuh. Okey, ha, yang ni blue bag. Ha, memang dia boleh masukkan blue bag lah. Kalau anda nak pasang blue bag. Ha, kepingan yang ni lah di sini. Belah dalam. Ini pun besi. Ini dust cover nylon. Ha, Okey, boleh kata ini nylon. Lower receiver nylon. Hand grip nylon. Uh, butt ni nylon. Buffer tube bukan ya. Satu, dua, tiga, empat. Saya rasa empat part ini sajalah yang nylon. Yang selebihnya memang semua metal Okay, ini apa tak pasti sebab Sean tak pandai nak pasang-pasang pun tak pasti <laughs> cuma anda lihat lah ha, dia punya part ada banyak mana ha. Ah. Okay, okay. ha, ni tengok dia bagi-bagi spring-spring semua kan ha, ini memang anda kena pandai pasang lah kalau anda tak pandai pasang, anda beli pun rasa tak guna sebab dia tak bagai, tak tak bagi user menu pun. Ha, tengok macam-macam ada ni pin saya rasa untuk ikat dia punya mana lah <laughs> Okay, sorry lah Sean memang tak ada pemasangan lah Sebab tu lah saya tak ada buat video teknikal semua ha, Ni Mac release agak-agak lah saya boleh teka Mac release ni memang saya rasa dia uh, Dua bahagian kot Kiri kanan boleh Mac release ha, Ni satu batang ni apa lagi uh, Macam-macam lah dia bagi ini yang dia punya fire selector ha, Fire selector pun kiri kanan Saya rasa dia berfungsi kiri kanan Semua ni metal lah berat-berat dengar bunyi kan Lepas tu ha, Ini pun nak release lah kiri kanan lah Ini satu, satu kiri satu kanan je ha, ah, Macam-macam lah So kalau anda kenal dia Anda kenal lah part-part yang ni Jangan tanya saya ini <laughs> apa Saya rasa sebelum pemasangan pun expert expert ataupun otai-otai pun tak boleh nak bagi tahu satu-satu lah nama part dia Ha, ini yang belakang punya sling point tower pun daripada metal memang berat dan yang ini part yang terakhir tak sure di mana ok so inilah kesemuanya ataupun kesemua part yang ada saya try timbang lah saya try timbang uh, lepas tu kita mengakhiri lah video yang ini uh, selepas kita buat close up sikit sebab memang tak ada FPS testing lah boleh ke timbang? Anda kena sediakan kalkulator ya. Eh. Sebab saya rasa tak muat lah semua nak masukkan dalam sini kan. So anda uh, try lah tambah-tambahkan sendiri ya. Alright. Kita macam ni ya. Jual ikan pula macam jual ikan. Ha, ikan apa ya nana Ikan apa ni? Ha, kita tengok receiver dulu. Okay. Receiver 400 gram. 421. Okay uh, receiver pula handguard handguard <laughs> ha, ni baru receiver alright so tadi 420 kan jap jap, saya ambil calculator jap jap ah a few moments later Okay, calculator sekali lagi lah kita mula ah kita mulakan pada ni 324 Okay, sekali lagi lah, 324 Tengok, ini satu ketul 420 gram Okey, lepas tu 4 3 6 4. Alright, wah, dah sini pun dah sekilo dah. Sini saja dah sekilo. Okey, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Oh. 2 8 3. Siap pasang dengan gearbox rasa 2 kilo, 2 kilo lebih lah kot. Yang ni, yang ni. Yang ni, yang ni. Berapa? 175. Okey, campur lagi. Last. Ah, ha, masuk masuk. Uh. Okey, berapa semua ni? 230. Okey, total ah. Total 1796. Kalau anda pasang gearbox, pasang bateri uh, at least lah 2 kilo lebih lah tu. Confirm 2 kilo lebih. Okey. So inilah dia uh, kits untuk LDT A5 lah, HK A 5 Kalau anda berminat, try lah tanya-tanyakan dengan Sean ataupun tengok-tengokkanlah description di bawah ya. Okay, selepas um, close up, kita berakhirlah video pada kali ini. Saya Sean daripada Plastermania, kita jumpa lagi selepas ini ataupun pada video akan datang. Bye-bye!